Merci, merci, merci, merci, merci, She's alert, she's alert, she's alert, she's alert, she's alert. И повелел уничтожить! И повелел уничтожить! И повелел Luiz Torres, Empreendedor Luiz Torres, Empreendedor